人類はお前のおもちゃなんかじゃないクエスターズ遅いガジェットチェーウィルナイフお前たちに問う人を傷つける AI がその機能を停止させる打ち砕けーマグナム 人を傷つける AI はその機能を停止させるガジェットツールカルティングドライバークエスターズ俺たちは最後までもがきあがいてみせるよしそれならガジェットツール ヘルアンドヘブンお前たちに問う貧困とは何だやっぱり敵だったのかよ俺たちの勇気で立ち向かうぞ 発動承認了解ルディオンアーマーセーフティーデバイスーブブロークンコネクトスパイラルコネクトストレートコネクトプロテクトコネクトガジェットコネクト カレオリアコネクトゴルディア